alla fine scoprirai che le cose più leggere sono le uniche che il vento non è riuscito a portar via. Un ritornello antico, una carezza al momento giusto, lo sfogliare un libro di poesie, l'odore stesso che aveva un giorno il vento, tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte. Il primo per vederti tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l'ultimo per vedere la tua bocca e tutto il buio per ricordarmi queste cose mentre ti stringo fra le braccia.